担刀不是的。 嗯嗯。

Mm-hmm. 你坠入爱河了，问问问问你的心有没有变。 谁？谁呀？是不是有人？ 哇！什么？这是什么嘛？ <laughs> 有人， <laughs> 找不着，这智力， <laughs> 还找球呢？球呢？ <laughs> 嗯？ 夜ん 응? 응? 열. 이거를 응? 음. <laughs> 이를